Yurtimizda bayramlar ko'p, lekin ular orasida Navro'z bayrami ajralib turadi. Nimaga deysizmi? Go'zallikka burkangan bahor Navro'z shukuhini olib kiradi-da. Ha, azizlar, biz bugun sizga ajoyibdan ajoyib bir voqea haqida so'zlab beramiz. assalomu alaykum bormisiz omonmisizmi <laughs> meni tanishinglar aniq ismim aribek ora chorada sizlarni ham chaqirtiraman lekin juda yomon deb o'ylamang gullarga ham qo'nib turaman o'lkamizda bahor hamma joy yam yashillikka burkangan sumalaklarni aytmaysizmi sumalaklarni bag'ri keng o'zbekistonimizdagi bayram sayllari naq ko'ngilni yoritadiya Shu desangiz, qulog'imga bir yangilik eshitildi. Ha, Tangi qishlog'idagi muqaddas bibi bor-ku. Ha, o'sha, o'sha Farmon bibini nabirasi muqaddas bibi haqida gapiryapmanda O'shalarni xonadonida sumalakka tayyorgarlik avjid emish aytishlaricha muqaddas bibi bu bayramni rekordlar kitobiga ham kiritmoqchi ekan men ham shu desangiz hech ham yangilikdan qolib ketgim kelmay deb toshkentdan qishloqqa qarab tushdim qani e, bilaylikchi nima gaplar ekan olamda a bir ikki uch to'rt 慢点不？ <laughs> Mira, Michael Jack! arini o'ldirdim! Bekor qildingiz-da, Endi Oyjonga aytib beradi. Aytadi-ku, bir balosi bo'lmasa, shudgorga quyruq naql ur deb, ana ketdi Oyjonimga aytishga. Eh, it's itarik! Malade! Oyi! he ha, nima bo'ldi? Kichkina aka dastidan dod! Nima qildi? Kecha o'zi o'zi qo'limni tishlab oluvdi. Bugun burnimga qarab urdi oyi. Urdi? Ha! kelinga bu xonadonda kim xo'jayinligini ko'rsatib qo'yaman <gasps> qani yur oldimga tush yuring oyijon yuring voy voy o'lib qo'ya qoldi ko'rdingizmi voy Oy! ha sharmanda ya sharmanda ya bu nima ahvol bu nima kiyim ha sharmanda ku Oyjon, keling siz ham biza bilan raqsga tushasiz e bor qo'lingni tort yaxshi-ku. tavba charmanda. uyat bo'lmaydimi Ha birov ko'rib qolsa muqaddas bibini kelinlari haligi cho'ta nitorom ekan demaydimi Ha? oyi bu kelinlaringizni ko'rmadingiz-da. birinchi bo'libchi Mamlis kiyinib oldi keyin anonsi keyin ana oylaringizni kiyintirib bir muzika qo'yuvdi va bir qiyomat boshlandi oyi mana qilib o'ynaydi mana qilib o'ynaydi mana qilib o'ynaydi ey ey ey sotdi sotdi uzr oyijon menga qara nigora yana haddingdan oshadigan bo'lsang mendan ko'radiganingni ko'rasan bu xonadonda faqat meni aytganim bo'ladi hmm. undan keyin nega buni qo'lini tishlading a nega برده گرده a جو siz bilmaysiz manchi man video telefonum olganimda taşladı. telefonim hmm. Ha tashladi sattı shu sotdi Hmm. ajab Sen, yana bron marta Sen, yana biron marta haddingizdan oshadigan bo'lsangiz mendan ko'radiganingni ko'rasan bildingmi hmm. Bar, ishingni qil oy kelinlar Kızı kechiring oycu. menga qaralaring Bugun qanaqa kunligini bilasanlarmi? Ha, ha, ha, bugun butun mahallaga Navro'z bayrami qilib sumalak qilib beramiz-ku. Kechqurun tumonat odam bosadi. Hammang bilib-bilib ishlaringni qillaring, borlaring. Biz заниматься qilmoqchi edik bir tovuqqa suv bo'ling <laughs> bir tovuqqa ham don ham suv kerak deganlaridek voy bashorat bashorat maqol qo'shmay gapirgin maqolam o'lsin har biriga gapga qo'shilmasdan ho'p bo'ladi yaxshini bil o'zidan yomonni bil ko'zidan deyishadiku ho'p ho'p ho'p bilib bilib ishingni qil ha aytgancha shermat qayerda shermat akam ertalab bolalarni olib stadionga ketganlar futbolni komanda tuzaman deb ha yosh bola ya yosh bola ya oyijon o'zi biz e, badan tarbiyani qilib keyin ishlarni qilmoqchi edikda yaxshi juda yaxshi endi meni gapimga quloq sollaring hammang bilib bilib ishlaringni qillaring choyli qaynab tursin ho'pmi oyijon bitta qo'y so'yamizmi o'chir <laughs> E, o'nta qo'y nima bo'ladi o'nta e qara sotdi nech pul yig'ilibdi voy oyi voy ulay voy pulni ham oyoqqa qo'yadimi ha endi oyi ha yetadi <laughs> yana baqir chaqir boshlandi tinchgina dam olishga ham qo'ymaydi bularni hmm, yana nimalarni boshlashdi katta ziyofat deyishdi hmm, zo'rku biz ham mehmon bo'lar ekanmizda har <laughs> xil taomlar shirinliklarni panqos shunaman Ha! Oy poshshaxon quloqlarini ding qilib olibdilar. <laughs> ha, tinib tinchimagan odamlar. Voy, voy, voy, naut. Voy, muqaddas qurmagir. Voy, muqaddas bibi. voy ha nima bo'ldi voy dard bo'ldi balo bo'ldi voy kelib turgizayam demaysiz a <laughs> anavi muqaddasni aytaman ikkita kelinlarni urishib urishib rosa mehnatga solyapti a sumalakka chaqirgan bugun kechqurun voy voy belim ey voy qani endi men ham kelin olsam voy urishib ustiga tushib hay anuni qil hay manuni nimaga qilmading deb kelinlarimni o'tirg'izib turgizardim a sen xavotirlanma sendan zo'r qaynona chiqadi ha kelinga men sabr tilab o'tiraman ey belim ey ey belim ey voy voy ey voy peshanam qursin ey qachon men ham qaynona bo'lib kelinimni qo'lidan choy ichaman a qachon meni yelkamga shamol tegadi ya ey shamol tegadi qishni kut keyin o'tirasan voy yelkamni shamollatib qo'yibman deb ey hazilingiz qursin men sizga rostdan gapiryapman ota bo'lib mundoq o'g'lingizni qo'yniga qo'l solib ko'ring uylanasanmi deb men gapirsam nuqul gapni boshqa joyga olib qochadi ey xudoyim ey aka chiq assalomu alaykum va alaykum assalom hozir va alaykum assalom ke o'tir o'g'lim ha ovqatingni so'z ha o'g'lim tinchlik bo'ladi mana shu ha endi endi o'g'lim ovqatini yemaysan voy o'lanay ovqatini yemaysanmi Yemish. ey o'g'lim qachon uylanasan so'ppayib yuraverasanmi yana o'sha gapmi ha yana o'sha gap voy men ham odamlarga o'xshab voy kelinni xizmatimga solib qo'yib yetti qavat ko'rpachalarni ustida qaynoqqina choylarni ichib o'tirishni orzu qilaman bolam tezroq uylan qachon uylanasan qachon uylanasan ah bo'ldi bo'ldi ikkovinglarga ham quloq solmayman men shunaqangi zo'r qiz topib qo'yganman tamom vassalom o'shani kelin qilaman mana qo'shnimizni qizi zuhra qanaqa kelin oyi ertalabdan boshlamang boshlaymanda nimaga endi boshlamas ekanman oyi zuhra zuhra meni singlimdayku nima voy o'lik singlimday deydimi voy qanaqa singil qanaqa singil nima zuhra sen bilan hali ikki tug'ib bir qolganmisan seni singling bo'ladi tamom vassalom men o'sha zuhrani kelin qilaman bo'ldi meni ko'nglim boshqada kimda kimda a nimaga indamaysan oyi nima oyi nima oyi men bilmayman men bilmayman tamom assalom men o'sha qo'shnimizni qizi zuhrani kelin qilaman dedimmi kelin qilaman dedim mana ey, mana ko'rdingizmi dadasi ko'rdingizmi dadasi uylanish haqida gap ochdim degunimcha mana men gapirdim mana o'ringiz ahvoli ketdi siz ham ota bo'lib bundoq gapirishni ham bilmaysiz Shuni ham ey bilamda ey xudoyim ey niyatlarimga yetaman bo'ldi hoyjon qayoqqa bugun imtihonlarim bor voy shu bugun imtihoningni qo'yib tursang bo'lmaydi, men uyga mehmonlar keladi bilaman lekin imtihonlarni topshirmasam bo'lmaydi bugun mayli omadingni bersang iloyim. yaxshi topshirib kel vaqtliroq kelgin xo'p bo'ladi hey pul kerak yo'q rahmat <laughs> Ha, o'zimga kerak bu o'yin paytida o'yinchilarni shtonini tortib videoga olib TikTokga chiqarar ekan barakalla aka videoni qo'yadi Bolalar jimlaring jimlaring bolalar ey unaqa shtondan tortmaylik Belli birato'yla oyog'im tepib Eh, Ey, siz ham sal e'tiborli bo'ling. Hakam degan nomim bor-a? Hakam. Bo'ldi, bo'ldi. Hakamjon aka, bo'ldi. Ey, g'irromlik qilsang o'zlarini taqqa, o'zini to'rama sallani. Bular ham yomonlik. Bo'l, bo'l. Xo'p, mana shuni chalas. Hoppa, akular shteli ishi. Hamoyinga! Stop, stop. Stop, bu yoqqa qayt. Bu yoqqa qayt, qayt, qayt. Bizning shior. Stop, stop, stop. Ko'p qaytarib yubordik. Qo'yinga. kelinglar futbol o'ynaymiz toshlaringni terlaring ey hozir boru toshga qo'shib o'zingiz terib qo'yamiz nega sotdi qo'pol gapirmalaring men u yerda sevgan qizim bor g'ajib qo'yaman <laughs> ozomi ey ozo hozir borib hammangiz dabbalingni chiqaraman xo'pmi Hali ham bizni koptani orqasida yugurib yuribsizlar ya ana <laughs> turishlarini qara qanaqa qo'zi e? bo'rimiz bizi bo'ri to'g'ri gaplashaveringlaring to'g'ri gapirmasang nima bo'lardi nima bo'lardi faqat ozo sandan tashqari Ya ya bunaqa demalari mohiy xafa bo'lib qoladi ey qizlar yuring sayr qilamiz ket ketdik ketdik Hey! mashg'ulotlarni keyingi haftada davom ettiramiz ovozingizni ehtiyot qiling rahmat ustoz e faqat soat oltidan kechqurun ming bor uzr kechirasiz kechirasiz hech ko'rmagan ekanman siz shu yerda o'qiysizmi ha shu yerda o'qiyman ismingiz nima zuhra yaxshilab tayyorlaning ho'p tohir zachot qachon topib berasan зачет зachет topshiraman domla hozir bir ikkita ishlarim borda botiringlar aylanib ketinglar ha endi biz sovchilikka keldik ha mahallada qizlaringiz hamma maqtashdi qiz bor joyda shoh ham gado ham kelaverar ekan kelgan sovchilarga agar bir ko'ngliga diliga yoqqan bo'lsa biz nima ham dirdik hozir salimaxon labay oyijon choy olib chiqqin qizim xo'p bo'ladi oyijon olinglar olib o'tiringlar rahmat dasturxonga qaranglar aylanib ketinglar hozir bor ekanmi assalomu alaykum vaalaykum assalom vaalaykum assalom bu qizim salimaxon tibbiyot institutida o'qiydilar qo'lidan hamma narsa keladi rahmat rahmat baraka top qizim yana qizingiz bormi ha bor chaqiring uni ham bir ko'raylik hozir chaqira qoling <clears throat> yoqmadi shekilli karima labbay oyijon qizim choy olib kelgin ho'p bo'ladi <clears throat> hozir <laughs> olib yeb o'tiringlar bu qizim dizayner haligi chet ellar xorijlarga borib ana shu chiroyli ishlarini ko'rsatib birinchi o'rin oliy o'rinlarni olib keldi judayam uni ham qo'llari shirin pazanda qoling assalomu alaykum bu qizim karimaxon o'zim o'rgilib ketay qo'llari gul rahmat qizim rahmat qizim yana bormi aziz ha bor chaqiringda ko'raylik unisini <laughs> lekin aytib qo'yay to'qqizinchi sinfni zo'rg'a bitirgan voy mayli endi chaqiring deyaptilarku chaqira qoling mayli ko'raylikchi unisini ha <clears throat> nazira o nazira ha shoyobki qizim uf choy choy namuncha ko'p choy ichadi bular <laughs> olinglar choy ichib o'tiringlar namuncha ko'p choy ichadi bularingiz Uyuydu içsin. Apacığım. qiziga ruxsat berib qoling aytdimku to'qqizinchi sinfni zo'rg'a nazira agar sen yoqib qolsang seni uzatib yuboramiz <laughs> judayam kulgili hmm. man faqat umar akamga turmushga chiqib voy eshitdim voy voy ey umar akang yana aldab boshqasiga uylanib ketmasin <laughs> ko'ramiz bilmadim ey bolajonim xush kelibsan mahallamizga xush vaqt bo'ling rais buva shu kunlarda shu mahallada shunaqa ish ko'payib ketdiki bosh qashishga ham vaqt yo'q ba'zi paytda tushlik qilganim esimga kelmay qoladi <laughs> tushlik qildimi yo'qmi va alaykum va alaykum assalom barakalla barakalla mana shunaqa gap va alaykum assalom barakalla qizim shunaqa qilib bizni mahallaga yoshlar yetakchisi bo'lib keldim degan ha xabaringiz bor rais buva davlatimiz rahbari 2022 yil 19 yanvar kuni mahallalarda yoshlar bilan ishlash tizimini tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi 92 sonli muhim bir qarorga imzo chekdilar mana shu qarorga ko'ra biz yetakchilar mahallalarda madaniyat va san'atni targ'ib qilish sport va sog'lomlashtirish tadbirlarini ommalashtirish kitobxonlik it texnologiyalarga yoshlarni jalb etish shu bilan birga iste'dodli yoshlarni qo'llab quvvatlash vazifalari belgilangan juda zo'r ish bo'libdiyu ha shularning orasida eng omadligi ekansan nima uchun chunki bizni mahallamizda shunaqangi iste'dodlar shunaqangi iqtidorli bolalar yigitlar qizlar ko'pki o'zing hayron qolasan yo'q e ha voy tavba o'qimagan a javob ham yo'q yaxshi ovozli qoldiraman qani nimadir ekan ovozligi haqiqatdan edi ay munisaxon o'zingizmisiz rizayeva siz a aylanib ketay sizdan biram sizni yaxshi ko'raman biram yaxshi ko'raman nechta sms qoldiruvdim nimaga o'qimaysiz nimaga javob qilmaysiz bolam voy man sizni-chi juda ham yaxshi ko'raman man sizni nima deydi anu artistlar nima derdi muxlisiman ha muxlisizman ha voy aylanib keting e, man sumalak qilayotgandim shunga keling bolam kelasiz a kelasizmi na voy tavba Menga qarang keling mandaka yoshlar muxlisiz bo'la olmaydi-ku. bitta ikkitasi mandakalari bor Ha, qadriga yeting deb bolam keling hop ha? voy ha bunda indamay-ku. ha mayli hurmatli obunachilarim men ko'p yo'lib ketganimdan ketganimdan hayrondasizlar lekin men qaytdim endi biz xudo xolisa 1 million bo'lsa men katta bayram qilaman sotdi sotdi rabbiya oyijon anavi nima qilyapti umi anavi ana bordiyu insta ha instagrammi ha ha ha o'sha oyi i a siz instagram qayerdan bilasiz e men zamonaviy texnikani juda yaxshi tushunaman mana mana bu yerda dima bilanga yozdim navro'zga kelasanmi deb <laughs> javob yo'q keyin mana munisa rizayevani bir ham yaxshi ko'raman bir hmm. o'n martacha yozgandirman lekin javob qaytarmayapti bilmaydi deyman uni yaxshi ko'rishimni <laughs> yaxshi ko'raman qizim baxtli bo'lgin voy kelsa yaxshi bo'lardi mana ko'rdingmi <laughs> bu san'atkorlar navro'z bayramiga kelarmikin yo'qmikin ha oyi bularingiz sizni smslaringizni o'qidimi yo'qmi hali ha mendagi muxlislar ha ko'p bo'lsa kerak voy juda bo'yni sani yaxshi ko'raman-da. Yaxshimi Soya? Salom qani? Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom. Men senlarga tushunmayman. Senlarga ona kerakmi yo xotin kerakmi? Oyi? Ona kerak. <laughs> ona kerakmiz. Ona kerak, ona kerak. Seni qanchalik qiynalib o'stirganimni, o'qitganimni bilasanmi? Ha? nima bo'ldi oyi siz menga ayting man kim sizni asabingizni buzdi man gaplashib qo'yaman xotiningga aytib qo'y bu xonadonda instagram bistragam bo'lmaydi tushundingmi bitta shumi oyi bo'ldi man hal qilsam bo'ldimi ha hamma balo men aytgan qizga uylanganingda shu balolar yo'q edi oyi bilasiz man nigorani sevaman bunaqa gaplar qilmang ha sevaman sevaman umuman bu xonadonda men aytganim bo'ladi hop hozir gaplashib qo'yaman gaplash hozir nigora nigora man keyinroq aytaman igora axir gaplashdik-ku. bir haftadan keyin kirasan deb instagramga to'xtavoy aka mani muxlislarim soni kamayadi-ku. mana menga tushuntir senga mana mana shu instagram muhimmi yoki menmi to'xtavoy aka вообще hech narsa umuman mumkin emas bu o'zi o'ymi bu kolxozga o'xshaydi bilsang aka men mana shu kolxozda tug'ilib o'sganman sherman qo'y bitamdek deyman ho't <laughs> viviq iviviq <laughs> yashavor e xullas arslon aka man bir narsaga qaror qildim man ketaman qayoqqa parijga ketaman oldin tranzit bo'lardi hozir charter bilan ketaman uchib ketaman qanaqa parij sen o'zimizni tanga mahallasidasanku og'ayin shu ketmasam kasal bo'lib qolaman qarang qo'llarimni qaltirashini qarang parijga ketaman jahon chempionati u yoqdagi haligi sevishganlar yurti kabutarlar gullar u yerdagi issorlar parij parij hey o'qisanmi shermat fransuzchani bilasanmi ha o'qidim qu'est-ce qui soit pichantori l'amour l'amour <laughs> bilgandachi Qu'est-ce qu'il soit euh, Papa, maman, maman, papa, papa, maman. Ulan madiyani? Ee, bunun degan. bulardı. Ya, bu bedenege su verdi yani. Keski suva pijantri bedenege su berdi yani. Tushunmadingiz deysiz buni? E, arsanaga ko'p narsani tushundingiz. Yaqinda, bilasizmi, shu borib qolsam, katta mehmonxonada liftda tushib Oh, Xo'sh, endi preferensiyadan kechkisi vami jontuxi dada eshik bitta ochiluvdi ana o'sha davlatni qirolichasi turibdi man e assalomu alaykum kerak dedim u ham e yaxshimisiz mardonjon dedim. hey o'zbek tilini bilar ekanmi qatdan e, biling shu maktabda o'qiganda deb bizada bir yuz oltmish to'qqizda qatdan biling e, qo'y shermat ey yopam ey biladi eva eva o'shanchi arslon aka evi dedingizmi nima degani evi ey opam evi bilan deyapman hop evi degani nima degani arslon aka oqqa tushasan oqqa mana o'ziz tushunmaysiz o'zi gapirayotgan gap o'shaning uchun men fransuz tilini o'rganaman tushundingizmi tushundingiz o'shaning uchun man merci pardon mardon parijga ketadi dada oyim hammasini eshitib qolibdi lekin dadil chiqaradi hozir mayli boshla voy shermat aka pastga tushingchi qayoqqa ketyapsiz qani bir ketib ko'ringchi ko'rsatib qo'yaman mayli shermat bo'lmasa men bora qolay bo'ldi bo'ldi o'zim bir chiqaman kech voy xotinjon ketaman dedim ketaman hoy erjon erjon erjon qayerlarga menga yetguncha davday porishlarga yetaman ketaman dedim ketaman kaltak menga yetguncha davday porishlarga yetaman need the house is a odam bir birini quvlab yurishga uyalmaysizlarmi boshqa ishinglar yo'qmi qarang mana buni qarang porijga ketgani nimasi yomon qo'yib yubormayapti qarasangizchi yana porij deydilar qarang qara shu uydan bir qadam ko'rib qo'yingchi ey manga tahdid o'tkazdingmi hozir Ha? jinnivoy man uyda kimman yermanmi yoki ermanmi erimsiz dadasi sherman erjonimsiz yakka yagonamsiz bir donagi namsiz. dona donamsiz siz meni yerimsiz dona dona Sen e <laughs> bu so'zlaring bilan shoir bo'lib ketishing kerak edi shoira hey qanaqa shoira bu xonadonda faqat kelin degan ishlat bor shoira poyra yo'q Oy oyijon qarang mehnat mehnatni tagi rohat deganlaridek voy voy bashorat bashorat maqola turib jonimga tegding bor boshqa ishing yo'qmi ishingni qil yechuni

student bola bilan gaplashib o'tirgan ekan qanaqa student bola bilan ana u traktorchini o'g'li qo'zboy bilan o'sha bilan gaplashib o'tiribdi ha yurchi men shoir emasman ammo na qilay muhabbat qo'limga tutqazdi qalam shu qalam tufayli yozdim senga she'r zoraki ketsa deb dildagi alam yoqmadimi e qari tuyog'ingni shiqillat chivitdan nima deyapsan ana professor aytdi qani mayli naziraxon men bora qolay vaqtim bo'lib qolibdi qopladimmi qoplading nazira nima bo'ldi nimaga xafasan Men bilan uchrashishingizni oyingizdan so'raganmisiz yo'q oyim bilmaydilar hmm. man bilan uchrashishingizni gaplashishingizni oyingizdan bekitasiz Men haqimda gapirgani qo'rqasiz Oyimni bilasan-ku hammasini bilaman men seni ko'z qorachig'imda asrayman hmm. meni ko'z qorachig'ingizda asraysiz lekin zuhraga uylanasiz yo'q men sendan boshqasiga uylanmayman bo'ldi bo'ldi orqamdan boshqa yurma nazira hobbo do'stim bilasanmi men avvallari bir ko'rishga sevib qolishga ishonmadim men uni ko'rdimu hayoling yovvoyi kamtarlardek uchdi yo'lga to'ppa to'g'ri <laughs> lekin bir narsani tushunmayapman nega men uni shu paytgacha ko'rmaganman o'qishga kelsang ko'rasan dedi do'stim bu bu gaping ham to'g'ri do'stim siqilma bizni topamiz topamiz albatta men dunyoni kezib bo'lsa ham dunyoni bir chekkasiga borib bo'lsa ham topaman topaman dedimmi topaman maftun bo'ldim maftun bo'ldim go'zal bir jannonga bu bola sevib jinni bo'lib qolibdiku John. oh. jondan aziz xumor ko'z jannonga muqayyo hmm? mana so'ragan telefoning voy <gasps> manga olib keldingizmi san so'ragan telefoning mashina bizada mahallada aloqa yaxshi emasku shuning uchun maxsus ishlab chiqarilganda e iphone so'rading mana olib berdim man iphone demadim iphone o'n uch pro dedim ushlang buni agar menga haqiqiy iphone o'n uch pro olib kelmasangiz gaplashmayman siz bilan gaplashmasang gaplashmur kirimni yuvib ovqatim qilib bersang bo'ldi to'xtay muhayyo voygi отчетlar bilan o'tgan oylikini to'g'ri kelmayapti mana bularni man qarab turaman alyo alo ulug'bek aka bugun kelaman deb va'da bergansiz aziza ishimda ozgina muammo bo'lyapti muammo qanaqa muammo qachon qutulamiz biz muammolardan aziza yana boshlamagin iltimos bugun bayram hamma turmush o'rtog'i bilan kutyapti mendan boshqa ho'p albatta boraman qo'limdan kelsa agar bugun kelmasangiz katta ko'cha tushundingizmi aziza aziza voy voy siz shpionlik qilyapsizmi nimaga shpionlik qilaman onam qidiryapti Shpion. O'zi shpion. Aziza, nima bo'ldi? Ulug'bek aka bugun bayramga kela olmas ekanlar. Voy, nimaga? Nimagaligini bilishni ham xohlamayman, eshitishni ham xohlamayman. Mayli, xafa bo'lmang. Balki kechqurun keladilar, surpriz qilib sizga. Kerakmas. emas. Oyjonim qarab turibdilar, yuring boraylik, hozir gap eshitamiz. Ha, yuring. assalomu alaykum va alaykum assalom yaxshi keldinglarmi jonim, mehribonim voy voy voy voy voy mehribonim mehribonim deysizu hamma mehringiz xotinchangizda ha yo'q yo'q hamma mehr sizda oyijon ular sizdan qolgan mushkut uchoqlarni terib yuradi xolos buni qarang a o'shalarni terib yurarmish ana qarang ha o'shalarni terib yurgan bo'lsa iphone va'da qilgan kim hm? o'n uchi tag'in bolam 13. uchi e. ko'nglidagi kemtikni to'ldirish uchun oyijon voy kemtik kelasi to'la qolsin a ah, qarang o'g'illaringiz bor sizda mehribon atrofingizda girdi kapalak ha girdi kapalak mana bunisi xotiniga so'z o'tmaydi ko'ziga mo'ltillab qarab turadi hm? Ana, bo'lsin unaqa emas doring Oxşadı deyərli. Deyərli, deyərli. İşlətmiz bunun üstüdə. Hmm. Keliniz zamonaviy. Ko'nikib ketadi. Ha, konuk ede, ko'nikadi, ko'nikadi. Internetdan boshini ko'tarsa agar. Eh, men qara, okeyni Vay şu shu yoshga kirib buluş arzusu da. Jahon chempioni bo'larmish. va e, orzu qilish bo'yicha hozircha ular rekord o'rnatgan lekin shu yoshga kirib hech kim futbolchi bo'laman deb aytmagan choyxonadagilar hamma tan oldi hozircha chempion chempion chempion e, mahalla chempioni ha yaxshi kullaring kullaring kulgandan ko'ra bor bayramga harakat qil e, ho'p bo'ladi o'rtoq general gapdon bo'lib qoldilaring bugun borlaring ho'p indamasa gapiraveradi bittasi gapiradi bittasi gapirmaydi assalomu alaykum rais buva va alaykum assalom barakalla barakalla qizlarim umringlar uzoq bo'lsin yer yuzini ochibsizlar juda savob ishga qolibsizlar barakalla barakalla man senga aytdim-ku, bizni mahallamizda nafaqat qizlar kelinlar ham iqtidorli deb ha biz mana shunday iste'dodli yoshlarning o'rtasida tanlovlar o'tkazib ularni qo'llab quvvatlashimiz kerak juda yaxshi juda yaxshi ish bo'libdi attang agar men yoshroq bo'lganimda men ham qatnashgan bo'lardim <laughs> rais buva prezidentimizni qarorlariga ko'ra har bir nuroniyga 10 nafardan yoshlarni biriktirish ham belgilab berilgan rostdanmi a birinchi o'ntalikka o'zingiz bosh bo'lib to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatsangiz nima deysiz qo'limdan kelarmikin albatta keladida bo'lmasa o'zing yordam qilasan Xo'p bo'ladi ha aytmoqchi bugun muqaddas bibini uylarida navro'z ayni mavrudida kelibsan hamma iste'dodlilarni o'sha yerda ko'rasan ketdik yur olib boraman seni o'sha yerga yur ko'chalarimizni qarang biram fayzliya ko'rgan saring diling yayraydi nimasini aytasiz anavi mashhur qo'shiq bor edi qaysi anavi ko'chalar ko'chalar oydin ko'chalar Tarkan. ha yaxshi. Mana bo'ldi, hozir endi zuh. Zuhraxon? Ha, nima bo'ldi? Ha, instan kelganingizdan beri xayolingiz parishon? tinchlikmi ovsinjon men sevib qolganimda xuddi shunaqa voy voy ayting ayting haqida o'ylayapman ayting kim u qayerda o'qiydi e qo'ysanglarchi ismi nima ayta qoling qayerda o'qiydi e voy oyijonga ketmaymiz. voy voy voy voy voy berilib nima haqida gaplashyapsizlar shpionlar haqida <laughs> man haqimda ham gaplashib turinglar voy xullas oyjonim aytdilar mehmonlar kelishayotgan ekan chaqqon chaqqon harakatingizni qiling ha ho'p oyjonim aytdilarmi yoki o'zingizdan qo'shib aytyapsizmi ha yo'q man hech qachon o'zimdan qo'shmaganman to'g'rimi ovsinjon siz ayting ovsinjon siz hech qachon rost gapirmagansiz <laughs> boringlar e Instagram bormi Ochim yopib ayting ko'raylik kirib ko'raylik ko'raylik rasmi bormi ayting profiliga kiraylik открытыmi Ha, o'zi bir martagina ko'rganim xolos to'yga ekanmiz-da. Yana yangi ro'mol oldingmi? Ha, bu. oldirishdi. aşırı Qara, oshiqing tuttu. Karası, turibdi. Qarasi, qaraydi. Voy, Yine hava Yana oldu ya. Bunda bo'lgan. Uyalma, mayli gapiraver. Senda gapim bormi? Nima gap? Dugonalaring borib turishsan. Iltimos. nazira yetib olarsan nazira bu senga <laughs> barbaratu kerak emas uylanadigan qizingizga bering nazira senga so'z beraman hammasini to'g'rilayman ko'ramiz yo'misa mandan ayrilib qolishingiz mumkin gapirmanglar umuman sevgi shekil sevgi drama o'xshamadiyu meni kim yomon ko'radi qayerga ketishimizni senga aytmaymiz to'g'ri nimaga ayting chetga qoching top ko'chada yo'linglarni yo'qotib qo'ydinglarmi mana o'zingizdan o'zinglar olasizlar voy ozodaxon ovozingiz chiqib qolibdimi maktabda jim o'tirardingizu o samir san ham juda dadilsan maktabda yurarding mapu daftaringni berib tur mapu kitobingni berib tur deb ko'chirmachi boshqalarni bilmadim lekin man o'z bilimim bilan o'qiganman gap bilimim bilan tutashaman bo'ldi qilinglar bo'ldi qochinglar bo'ldi bo'ldi ozod qizishma tuzumsan o'zi sizlar to'g'ri teran mana mana chegara voy chegara qanaqa chegara ko'p kino ko'rib yuborganmisan deyman ha to'g'ri qizlar xohlasalar taklif bor batl qilamiz litseylarni mahallasini sizlarga beramiz javobmi javob biza gapimizda turadigan bolalardanmiz juda ushlab ketibdi to'xtanglar tushunmadim nima u battle o'zi tushuntiringlar xullas battle raqs bo'lmasa yutishimiz aniq-ku. xullas raqs Okay. muqaddas bibini uylari qani kiraveramiz keling marhamat kim bor e assalomu alaykum assalomu alaykum yaxshimisizlar va alaykum keldingiz rais buva muqaddas bibi yaxshimisiz xudoga shukur rahmat bu bayramni harakatlari bilan charchamasdan yuribsizmi voy mahallani xursand qilaman deymanu charchaymanmi barakalla baraka toping ha ha ha va alaykum assalom e bashorat kelin siz ham yaxshimisiz Ishlarimni ham toliqmay charchamay yuribsizmi ay yo'q haligi aytadiku ish bilsang o'zarsan bilmasang buzarsan deganlaridek charchash yo'q barakalla barakalla Esim qursin Men bu yigitni tanishtirmanman bu yigit bizning mahallamizga yoshlar yetakchisi bo'lib kelganlar assalomu alaykum Va alaykum assalom hozir bizning mahalladagi iste'dodli yoshlarni qidirib yuribdilar ha ha men siz haqingizda juda ko'p eshitdim mahalladagi hamma sizni maqtayapti har holda farmon buvini nevaralarimiz maqtagan bo'lsa maqtagandir <laughs> voy arziysiz maqtashga <laughs> arziysiz oyijonim arziydilar biz iste'dodlarni izlab yuribmiz iste'dodlarni qo'llab quvvatlash bizni asosiy maqsadlarimizdan hisoblanadi voy men bilgandim men kutgandim siz kelishingizni mendan ham iste'dodim hech hech eshitib ko'ring voy do'ppi tikdi ipaklari tillodan hozir oyijon ipaklari demang sari bashorat voy maqola aytib yurganingiz yaxshi ekan boring mehmonlarni ichkariga olib keling. qani kiringlar kiringlar qani olib kiring olib kiring choylar quying harakat qani marhamat har kim o'zini ishini qilsin san'atkor ashulasini aytsin <laughs> ashulaga nima bor ipaklari tillodan Ibaraklar demang zar tillodan Gilov bersam gullariga Gilov bersam gullariga Ko'zing olur bezak Kalbin alır dizekleri tilladan ateşi gel parmağı. judayam katta bayram bo'lyapti lekin men borolmayman siqilma bir ilojini toparmiz ilojini topsak yaxshi bo'lardi <laughs> demak bugun muqaddas bibi xonadonlarida navro'z bayrami ekanda bayram bo'lganda ham juda yam katta bayramda o'rtoq hmm. qara bugun uyga borasan bir ilojini topamiz faqat menga ishon surpriz qilib borasan surpriz ish qilib tagiga olmasin menga ishonmaysanmi hammasini o'zim hal qilaman yes qilaman yaxshi senga ishondim hop hali vaqtimiz bor voy munisa nima qilyapsiz ha qarangiz qaysi shamolni o'chirdi syomkani shamollarida bu bayramni yoritib berish menga topshirilgan hoy hech hamda bosh muharririmiz dilshodiki menga buyurganlar kechirib qo'yasiz bosh muharririmiz kechagi yig'ilishda ana shu bayramdan siz intervyu olasiz deb menga aytganlar nima bo'lgan taqdirda ham man olaman intervyuni <laughs> man olaman voy o'zim o'rgiling voy baraka topgina hay manga qara qozonni o'shog'iga qara qara qara qara voy kelinglar assalomu alaykum yaxshimisiz nima qilib ovora bo'lib yuribsizlar ya mayli o'tinglar kelinglar olinglar kelinglar olinglar yaxshimisiz qanday charchab ay qara tog'oraga assalomu alaykum yaxshimisiz sog'lomlarsiz yaxshimi yaxshi kelmasam olinglar ola qolinglar haylanib ketay olinglarki kelinglar voy kelinglar bilasizmi keldi kim keldi ha haligi nima edi nima edi ya esimdan chiqib ketdi mening yurtim telekanalidan keldilar ha muxbirlar nima qilish kerak ekan sizdan intervyu olarkanlar mendan voy tavba qildim ey qo'ysanglarchi shuncha tumonat odam oldida men endi men anaqa intervyu berib yuraman zo'rku oyjon siz bahona biz ham televizorga chiqardik keyin bizani butun dunyo ko'rardi ana qarang a voy tavba Intervyu men beraydi bu butun dunyoga siz ko'rining a endi voy ko'rinishim qanaqa oyna olib kelinglar manga darrov yo yo'q yo'q oyna olib kattaroq oyna olib kel oynaga o'zingga qaravaring voy hozir ehtiyot qilinglar ehtiyot qilinglar assalomu alaykum alaykum assalom yaxshimisiz bayram navro'z bayrami haqida nima deya olasiz mahallangizda har yili mana shunday katta navro'z bayrami nishonlanadimi nari ishlaydimi ishlayapti ishlayapti sariganmi ko'rinishi qanaqa zo'r yaxshimi zapis ketyapti ha bu yoqqa qaraymi shu yerga mana mana shu kameraga assalomu alaykum yurtdoshlarimiz. mani hamma taniydi men muqaddas bibiman mahallada dog'im ketgan e, yaxshi ma'noda dog'im ketgan ha har yili keldik axir eshitdinglarmi albatta kimdan eshitdingiz absurd unaqa savol bermaydi oldin fikrlarini bildiryapsizlar siz gapiravering ah, hmm, kimdan eshitdingiz <laughs> ah. muqaddas bebe mahallaga dog'i ketgan haligi nima deydi yaxshi onaman yaxshi qaynonaman kelinlarim bir biridan yaxshi bir biridan ahil endi bunisi ovqat qilsa unisi kir yuvadi bunisi tozalasa bunisi boshqa ish qiladi xullas kalom kelinlarimdan gap yo'q gap yo'q albatta va sizda kelinlaringiz bularni boshqa taraflari ham bormi sir bo'lsa sekin aytib o'ting bizaga qiziqda ey <laughs> siri ko'chayapti chiqmaydi odam aha tushunarli yaxshi qaynini shu albatta albatta sumakligingizni yeb ko'rish uchun keldik endi bizdan sumalaklarni ayamasiz yo yo yo man sumalakni aydigan odamga o'xshaymanmi ha judayam yaxshi endi bizni ham kuylalaringizni muqaddas chiroyli chiroylimi judayam chiroyli chiroyli chiroyli chiqib mana shu chiroyli yosh ko'rinishingizni sababini ham aytib o'tingizga ha buni sababi nima deydi hamma narsaga xursandchilik bilan qarash kerak ha har bir narsadan ayb topish kerak emas hozir assalomu alaykum yo'q bering o'zim men ham bitta gapiray bering o'zim gapira olaman shu amirxon ko'rsatuvga qanaqa chiqsam bo'ladi rasmga tushib kelay shu bolani fanatiman maylimi soatda bering mikrofonni gapiray assalomu alaykum hammaga sodda ma xo'p bo'ladi oyijon muqaddas bibi bu ettiramiz bo'lmasa deb albatta albatta ha buni siri buni siri bilasizmi buni siri mana shu mehribonchiligida. Hmm, mehr berishadi hmm, o'z qo'llari bilan haligi suvlarni chiqarishadi hmm. o'z qo'llari bilan kovlab kechasi bilan kovlab chiqishadi ana shunda biram akil biram akil shunaqangi bir akil kelinlarim bor ham o'xshab turibdi ha akil hmm. akil e, ishlaring bor o'zi haqingizda ko'proq gapira olasizmi jonim, zo'r ayol juda ham mehribonlar chiroyli Juda ham yaxshi ko'ramiz ha <laughs> urushmaydilar betini olmay qo'yavering bo'ldi bo'ldi O'zlarini olamiz intervyuni davom ettiramiz e? <laughs> mhmm. shunaqa biz akilmiz judayam e, qaynona kelini akilchiligi hamma yoqda ham yo'q lekin bizni oilada bor chunki har bitta ko'zimga qarab ish qilishadi ko'rdingizku ko'zim bilan bundoq qilsam ketishdi boshida menga qarang boshida mahkam ushlang boshida qo'lingizni go'yolik berib qo'ymang kelinga agar berib qo'ysangiz tamom shu bilan <laughs> yo'q dog'i ketgan sumalagingizdan tatib ko'rsangiz bo'ladi sumalak haqida gapiramiz sumalak haqida gapiradigan bo'lsam butun sumalak hemshira sirin chiqishi mana shu kelinlarga bergan mehrimdan bo'ladi sumalakka ham shunaqa mehr beramiz ha shunaqa shunaqa olib bo'ldizmi uncha Bu bo'ldi Tahir? ey Tahir! hayoling yıkattı ey e, qarang onang bitta eshitmaysan a nima bu o'tirish lalayib o'tirishingni qara boytambir namunchi gapiring bunda adasi nima deyman tani yaxshi ko'rib qolgandirdi shuning uchun o'tiribdi lalayib kimni yaxshi ko'rib qolding bitta qizni sevib qoldim shu desanglar endi faqat uyini ham telefon raqamini ham bilmayman mana qara san yiqilganingda boshing kirib ketmadimi o'tib ketdi qanday lalaysan a nima e, adasi gapirib turganini qo'ying sevib qoldingmi sevib qoldim katta e, o'ylantiraman muammomi adasi shu o'ylantirish muammo emas sizdayu muammo emas to'y muammo emas qilishi hamma yo tanish bilish topolmaysizlar o'zimda topolmayapman sizlar qayerdan topasizlar topish qiyinmi mana biza tasodifiy uchrashib bitta ko'rgandim ketidan bormadingmi bundoq yugurmadingmi bordim muhabbating uchun kurashmadingmi bundoq og'zingdagi oshni oldirib o'tiribsanmi yetolmadingmi tavba qildim men man polvon polvon deysiz ozg'in bo'lsa ham yetolmabdiku ani qizga sani bolangmi mani bolammi deyaverasiz sizlarni bolanglar emasman manimcha e unaqa yuguradigan man yugura olmaydigan san o'zi ozib ketding judayam qilyapman deyadi nima qilay e, nima qilmasdan yur e, sevgi e? o'lsin sevgi o'lsin sani o'rningga onang ozsa bo'lmaydimi mana adangni qara bir burda bo'lib qoldilar mani sevib tavba qilib yigirma ikki yil oldin man qanaqa baxtli odam edim a yigirma ikki yil oldin man qanaqa baxtli odam edim onajonisi kechirasiz yigirma ikki yil oldin siz manga uylanmagandingiz ha man shuni aytyapmanda onajon sizga nima deyapman to'g'ri o'shanda baxtli bo'lgansiz mayli lekin esingizda adasi deganda kelmading oshiqligimni bilmading meni nazarga ilmading bor boraver men bormayman bo'lgin menga yor demayman kel kel desang باشم جدا کوزین وزی دنم کوزی وزی kulib qoch qoqmading yuragimga o't yoqmading bor boraver men bormayman bo'lgin menga yor demayman yaxshi yashashing yuragimga o't yoqishing endi seni tinch qo'ymayman osilaman hech qo'ymayman endi seni tinch qo'ymayman ketishingga hech qo'ymayman voy bo'g'irsog'im mani voy pomposim mani voy do'ndog'im mani mani sizga kim tavsiya qilgan o'zi voy onajon sizga sanimi mangami to'g'risini aytaymi bilmadim onasi u payt rosa dushmanlarim ko'p edi yo'q e, endi endi ha bolangizni oldi shunaqa gaplarni gapirib o'tiringda xommi e, ha Mana! mana mana mana mana mana ada mana mana mana zuhra shumi zuhra mana mana bo'ldi wi-fi wi-fi ko'rsatib topdim sakkiz wi-fi Sorry, soliyevayu voy malade. Ada tez kiyining ketdi mana chiqdi wi-fi qo'ng'iroq qil wi-fi qo'ng'iroq qil ketdi bo'ldi qilmay wi-fi qo'ng'iroq qil bolam kiyinlaring Tak. Кем, кем? Так. Алло. Алло. Yaxshimisan o'rta? Rahmat, qanday ishlar yaxshimisiz? Tinchmi o'rta? Shu sen bir xizmat bor edi. To'g'risi yodga olmadim. Juda ham ashaddiy muxlislari ekan. Agar kelib bersalar, juda ham xursand bo'lardik. Bo'ldi, bo'ldi, ashaddiy muxlislar uchun qilamiz o'rta. Gaplashib ko'raychi. aytib yuboraman ho'p kutaman o'rtoq ishondim sanga Xo'p, ho'p ho'p ha yaxshi chiqdingizmi qo'shni rahmat o'ziz charchamayapsizmi xudoga shukur xudoga shukur voy qo'shni musulmonlar qilyapti ekan deb eshitdimu chopqillab chiqa qoldim opa voy meni bilasizku har yili shu sumalak qilmasam bo'lmaydi sumalak bahonasida qarindosh urug' bormi qo'ni qo'shni bormi hammalari bilan diydor ko'rishamiz deng to'ppa to'g'ri opa bu diydorda gap ko'p opa diydor shirinda voy voy o'zim zuhra qizim assalomu alaykum assalom voy o'zim o'rgilib ketay zuhra qizim yaxshimisan ha ilohim ko'z tegmasin ko'z tegmasin tup tup tup tup tup tup tup tup mana shu qizingiz biram aqlli biram xushfe'l biram hammaga yoqimlida opa bu deyman yoshligingizda o'zingiz ham shunaqa bo'lganmisiz deyman opa <laughs> xuddi o'zim o'zim go'sht <laughs> ilohim ko'z tegmasin ko'z tegmasin opa shu mana shu zuhra qizingizni kelin qilsam deb orzu qilaman voy bolalarimizni yulduzi yulduziga to'g'ri kelsayu сіз хоп десеңіз ол құда анда болсаң деп қыламын апа ой <laughs> odam xijolat qildingiz to'satdan ham gapiradimi bu gapni nima deyishga ham hayronman deng choydan iching qani <laughs> endi opa eh, umarjon o'g'limni yaxshi bilasiz judayam haligi eh, aqlli xushbel es eh, hushi joyida bamani yigiti iloyim ko'z tegmasin <laughs> endi bilasizku ta'dir agar qo'shilgan bo'lsa nimayam dirdik Ilgarlari ota ona tegasan shunga olasan shuni deb turishardi hozir zamon boshqacha yoshlar hammasi o'zi bilganini qilib bir biriga dili diliga ko'zi ko'ziga to'g'ri kelsa mayli deymiz nima ham qilardi to'g'ri gapirasiz opa juda ham to'g'ri gapirasiz taqdiri qo'shilgan bo'lsa xudo bo'lamiz xudojon ilohim xudodan so'rayman ilohi ulavonda bolalarimizni taqdiri yulduzi bir biriga to'g'ri kelib siz bilan men quda anda bo'lib qudachiligimiz ming bo'lsin alloh akbar qani yuringlar yo'qmi yuringlar ona sigir och dumirab tushib olasiz sigir och tez bormasa hozir bo'lmaydida qani o'tiray tohir qani tez tez o'tiring bismillohu rohim bosing adasi bosing ketdi shoshilma shoshilma onasi kuyov bola shoshilma bolam shoshqa qiz erga yorchimas bo'ladi bu umr savdosi hop bo'ladi shoshilma xotin saniki bolam xommi adasi o'ningga ham birpasga erishmaganman qani sochlarimni qilish kerak faqat soch qoldi o'zi yopib turasizmi yaxshimisiz hmm, bir ashaddiy muxlisingiz bor ekanda hmm. muqaddasbekning qilayotgan ekanlar uni o'shanga iltimos qilishdi kelib bersalar deb bizani vaqtimiz yo'q xullas to'yga qanaqa qilamiz bu ha endi vaqtimiz to'lib yotibdi bir amallab bersak xursand bo'lib qolamiz sig'dira olasizmi amallab ko'ramiz sizga yozgan ekanda instagramda profillarni qayerda ekan muqaddas bek munisaxon rizayeva o'zingizmisiz shu telefonda o'zingiz o'tiribsizmi a nimaga javob qilmaysiz bolam Men muqaddas beba bo'laman navro'z bayrami hmm. qilyotgandim hmm. shunga keling xo'pmi kelasiz a yana qaytib yozingmi yoki qarang qancha sms manga qarang hech bo'lmasa shunga javob qiling baraka Juda ham yaxshi ko'raman sizni muxlislaringiz ko'p judayam muxlisizman o'zi sizni muxlisingiz nuqul yoshda edi mandagi yoshda kam Yani... Demak, ishni boshladik. Voy! Ой, voy voy chidab qiz ой, o'zingizmi ой, ishqilib oy ona oy oyna beringlar oyna oyna nazira bahonada kuyov bolani ko'rib olarkansanda <laughs> man kuyov bolani ko'rgan emas hmm. bayramga ketyapman voy gapni ham olasanda bilib turibmizu nima uchun ketayotganingni <laughs> voy qizjonlar labbay tayyormisizlar tayyormiz voy qizjonlarim muqaddas bibini bugun xonadonida bayram bormasak bo'lmaydi bir mazza qilib ko'ngil yozib kelaylik qani yuring yaxshilab niyat qilib kovlanglar qizlarim nima niyat qilsanglar niyatinglarga yetasizlar ha bu sumalak azaliy taom hisoblanadi bu sumalak haqida juda chiroyli rivoyatlar bor eshitganmisizlar yo'q eshitmaganmiz unda diqqat bilan eshitinglar qadimda bir onaxon bolalari bilan juda qiynalib qoldi mm. ovqat qilay desa yeguligiga hech narsa qolmabdi shunda ona qayg'uga botib nima qilishini bilmay o'tirganmish xayoliga bir narsa kelib qolibdi qozonga suv solib uyda qolgan bir siqimgina bug'doyni solib aralashtira boshlabdi hmm. bolalarim ovunsin xursand bo'lsin deb ichiga to'rtta beshta tosh ham tashlab qo'yibdi sharaqa shurug'idan bolalar quvonishibdi hmm. ona bechora qayg'udan ochlikdan charchab uxlab qolibdi ertalab turib qozonga ne ko'z bilan qarasaki bir ajoyib tansiq taom qaynayotganmish voy hidi shunaqangi mazali ekanki tasavvur ham qilolmaysizlar shunda bolalar quvonishib bu sumalak bu malak deb tushunishgan ekan mana sumalak mana shu rivoyatdan kelib chiqqan demak sumalak yo'qdan bor bo'lgan taom ekanda albatta to'ppa to'g'ri bu sumalak azaldan tansiq taom hisoblanadi keyin foydali ham deyishadi keyin bahorni sumalaysiz tasavvur qilib bo'lmaydi bunga qancha mehr berib kovlasalaring shuncha mazali bo'laveradi to'g'rimi qani kovlangchi qizim rangini qarang chiroyliligini hidlari ham juda shirin niyat qilib kovlayapsizmi o'tdi hozir chiqaman voy nima bo'ldi nega kayfiyating yo'q e chi ha mayli chiqarsan hay mhm. <laughs> hay ana ana hay hay zuhra turibdi bor gaplash ko'nglini ol hozir ayni gaplashib oladigan payting tushundingmi bobo بیا بار او انه گلدی اده من مشوی اده کچنه من مشوی من سیزوان بعده یا بسم الله آخری دیگه شد من تو رو گلدیگی من؟ مشوی اده منم چه خب من قره لبیدن Lalayma. aha bo'shashma Xo'p. dangal dangal gapir Xo'p. Seni yaxshi ko'raman Seni sevaman sansiz hayot menga qorong'u Sen men qalbimsan vujudimsan Sen meni borlig'imsan Sen bo'lmasang men o'ldim hisob deysan tushundingmi Sen bo'lmasang men o'ldim hisob sevasanmi yaxshi ko'rasanmi yaxshi ko'rasan bo'ldi lalayman dangal dangal qizlar dangal gapirganini yaxshi ko'raman to'ppa to'p Men qara esi yo'q onam halima deysan tushundingmi tushundim Men hozir kiraman onasi bilan o'zim hal qilib chiqaman hal qilib chiqinglar hal qilib onasini onasi onang hal qiladi otasidan man hal qilaman tushundingmi tushundim tushundim dovdirama ho'p aka yaxshilab ketdi mujik mujik qani bo'g'irsam o'zadi o'zi qani yuring xuddi shunaqa qilasiz qani yuringchi aka yordamingiz kerak ana assalomu alaykum assalomu alaykum salom yaxshimisizlar sizlar? charchamasdan salomatmisiz ko'rishib ha yaxshi yaxshi onasiz muqaddas yaxshi ha assalomu alaykum yaxshi bilaman bilaman bilaman yaxshimisiz? yaxshimi zuhraxonga zuhraga sovchilikka keldik o'g'limiz yoqtirib qoldi zuhrani <laughs> kechirasizlar afsuski zuhraxon band zaynab <laughs> kechirasizu <laughs> man turganda zuhraxon hech qachon zaynab bo'lmaydi yasha onasi yasha sumalak bo'shashma axir men zuhrada band qilganman zuhra zaynab Ya assalomu alaykum. Qaytib o'ynab yosh yo'qqa chaqirasiz yo'q yo'q sekin sekin sekin sekin buni olib yuringlar sekin bir hafta oldin operatsiya bo'lganman yirtilib ketmasin yo'q yo'q yo'q yo'q o'zingiz qitat qiling normat aka normat normat emas shermat shermat sher muhammad ha sher muhammad sher muhammad aka mana shu yoshda qo'sha qarisi mani o'g'lim sizni qizingizga zuhraxonga ko'ngil qo'ygan ko'ngil qo'ygan hali shuncha keldi bizga yo'q hali oyim nima deydilar keyin ko'rish kerak gaplashib oyizni mani xotinim o'zi boplaydi yo'q e- ha bo'g'irsam yomon qiladi e- e- siz bu yoqda mana qarang siz bu yoqda siz uyda erkakmisiz erkakman gapingiz o'tadimi erkakman ha bo'ldi man man man mani gapim o'tadi uyda man man gapiraman <laughs> ey uryapsizmi o'ylab oyi hozir so'rang qayerdalar mana bittalar oyi bo'ldi yuring gaplashamiz hadi boring oyi ha masjidga bir ikki siz ishonmaganingiz otaxon xalq sizni sevaman siz mani sevasizmi qaynisini tanlay qol hey tanli degandan keyin tanlay qolsangchi dada oyim boshqa qiz boshimga uramanmi jon bolam tanlay qolsangchi meni sharmanda qilma ayting dadasi boshqasi ko'nmasachi eh, oying ko'ndiradi men ko'ndiraman men ko'ndiraman bo'lmaydi oyi dada Sevgi Vay, vay, vay oğlum. Şimdi, şimdi çırali kız barıken. <laughs> Bu İdemiysen ha, ne deysiz de dersin. Kara, mahallemizde şunday kız barıken, bilme yürgen ekenmiz odası. Bilme yürgen ekenmiz odası. Ne gekelim bu nasıl? o'tiraman sizdan mm-hmm. meni sharmanda qilmang xo'p deng qizim daraxtni tepsangiz qiz yog'iladi unaqa demang jon qizim jon qizim menga kelin bo'lishga rozi bo'ling albatta o'g'lim sizni baxtli qiladi iltimos qiz sharmanda qilmang Thank you. onamni ko'z yoshini ko'rsam ko'nglim buziladi mayli tilingdan voy girgittoning bo'lay voy mayli deysiz o'zim o'rgilib ketay qiynalib ketay ilohim o'g'lim bilan baxtli bo'ling dadasi ko'rishing baxtli bo'lgin voy kelinni ro'moli esimdan chiqib qoldi onasi chiqib qoladi ya muhayyo muhayyo mana so'ragan iphoneng o'n uch pro haqiqiysimi haqiqiysi qayerdan oldingiz bu kimniki bu korobkasi qani buni ochib ko'rdim mana korobkasi antennasi yo'qmi bu gal deb voy rostdan mangami rostdan zanga ol rahmat dadasi arzimaydi arzimaydi keyingi yil navro'zda menga mashina olib berasizmi Salom. Men keldim. Kimni ham ko'rganingizda? Nimaga kelmayman, kelaman. Mana do'stlar, biz hammamiz mana Nazira, Umar, hozir Navro'z bayramini nishonlamoqmiz, nimali qilamiz. To'xtavoy aka, Mamur. Muhayyo, hammaga salomat bo'ling. Ich, men onamla eshitib qoldim. Nima bo'ldi, Nigora? Obunachilarim o'g'il ko'rganday bo'lib ketdingiz sherpoza hammaga surprizim bor Shu shuniyam ajoyib voy aslida sovg'a mana ko'ring high. xonadonidagi hangomalarga ham guvoh bo'ldingiz e, bayrammisan bayram bo'ldida yurtimizga bayram yarashadi oilangizda kulgu kayfiyati doimo ufurib tursin yana bir bor navro'zi olam muborak